Merhaba arkadaşlar. Ee, bu videoda sizlere SeaMonkey isimli programın indirme ve kurulumunu göstereceğim. Ee, SeaMonkey programı Mozilla Firefox kaynak kodlarını kullanan, bunun yanında Mozilla Thunderbird'ü, haber okuyucu RSS feedleri, IRC chat programı ve HTML editör programı özelliklerine sahip komple bir e, program hepsini bünyesinde toplamış durumda. E, bu programı nereye indireceğiz, nasıl kuracağız ve bilgisayarımızda nasıl çalıştıracağız bunları göstereceğim. Öncelikle bu kurulum için e, kullanacağımız komutların olduğu bir dosya var. Oradan sırayla işlemlerimizi yapacağız. Öncelikle komut satırında hangi klasörde bulunursak bulunalım cd komutuyla ev klasörüne geçiyoruz. Ev klasöründen masa üstümüze masa üstü klasörüne giriyoruz ve orada kendimize içine Simanki programını indireceğimiz bir klasör oluşturuyoruz. Şimdi bu klasörün içine girelim. Gördüğünüz gibi klasörümüz şu anda boş. Bunun içerisine internetten e, öncelikle programımızı indireceğiz. Programı wget komutuyla indiriyoruz. E, indireceğimiz linkin nasıl bulunacağını birazdan göstereceğim. Önce indirmeyi başlatalım. İlgili komutu verdikten sonra CMonkey programı bu klasöre iniyor. Ee, şimdi indirdiğimiz programın sürümünü ve hangisini wget komutu link ile indireceğimizi bulmak için e, şuradaki adresi alıyoruz. Releases bölümüne kadar olan kısmı ve bunu web tarayıcımıza kopyalıyoruz. Daha önce ben şuraya yapıştırmıştım. Bu sayfaya girdiğimiz zaman Simanki programının bütün sürümlerinin bulunduğu klasörler burada. Biz şu anda 2.4 en son kararlı sürümü indiriyoruz. Eğer isterseniz bunun daha üst beta versiyonlarında 2.5, 2.6, 7.8 ve 2.9'a kadar 2.9'un en son beta versiyonuna kadar herhangi bir sürümünü indirebilirsiniz. Şimdi 2.4'ü nasıl bulduk bu adresi? 2.4 Linux i686 klasörünün içine giriyoruz. Burada bakın Türkçe klasörü var. İsterseniz İngilizce klasöründen de link alabilirsiniz. Türkçe'ye giriyoruz. Türkçe'de e, tarbz2 dosyası var. Buna sağ tıklayıp link adresini kopyala dediğimiz zaman indirme linkimizi hafızaya almış oluyoruz herhangi bir boş dosyada bunu yapıştırdığımız zaman bakın gördüğünüz şu link aslında bizim wget komutuna verdiğimiz link. Bunu böyle değil de CMonkey'nin kendi ana sayfasından download bölümüne girip download bölümünde Türkçe Linux için indir dediğimizde buradan da doğrudan indirilenler klasörüne, downloads klasörüne indirebilirsiniz. Tabi o zaman e, indirilenler klasöründen daha sonra bizim e, masa üstünde oluşturduğumuz Simanki 2 klasörünün içerisine bu indirdiğiniz dosyayı kopyalayıp yapıştırmanız gerekiyor. İndirme işlemi bitmek üzere az kaldı. İndirme işlemi bittikten sonra bu sıkıştırılmış arşiv dosyasını e, açmamız gerekiyor. Bunu açmak için tar komutunu kullanıyoruz. Parametrelerini jx ve f olarak verdikten sonra programımızı indirdiğimiz arşiv dosyasını yazıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi arşiv dosyası açıldı. Arşiv dosyası açıldıktan sonra kendisini ayrı bir klasörün içine yerleştiriyor. O klasöre giriyoruz. Asıl Simanki klasörüne girdik. Ve açılan dosyalar burada. Burada indirdiğimiz programı başka bir kurulum yapmanıza gerek yok. Direkt şurada görünen e, Simanki programını çalıştıracağız. Bunun için de bulunduğumuz klasörde çalıştırılabilir dosyayı ara. SeaMonkey dedikten sonra Enter'a basıyoruz ve programımız çalışmaya başlıyor. Program ilk açıldığında size Mozilla'dan e, yer imlerini Thunderbird'den e, bilgileri içeri aktarıp aktarıp aktarıp aktarmamak istediğinizi soruyor. O seçenekleri yaptıktan sonra programımız artık çalışmaya hazır. Eğer çalışmalarımıza ve Linux anlatımlarımıza destek olmak isterseniz Port Linux web sitemizi ziyaret edebilir ya da e, bu videonun yayınlandığı YouTube kanalını beğenebilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum.